हेलो फ्रेंड्स मैं हूं बंटी वेलकम टू किन तैयारी आज हम देखेंगे फेसबुक मार्केट प्लेस ऑर्डर को पैक करना आज हमारा प्रोडक्ट है PUBG finger sleeves mobile gaming के लिए तो सबसे पहले हमें चाहिए ऑर्डर स्लिप जो कि प्रीपेड है आप देख सकते हैं कस्टमर का नाम है अरविंद कुमार छत्तीसगढ़ से तो उसके लिए हमें चाहिए सीजर्स कैंची एनवलप सेलो टेप और एड्रेस भी जैसे कि हमने फोल्ड कर लिया है डिलीवरी कुरियर का है और आइटम जिसके अंदर की दो पीसेस हैं एक पैर तो प्रोडक्ट को हम एनवेलप घुसा लेंगे अच्छे से अंदर डाल लेंगे इसे हम फिर एनवेलप को सेलो टेप से सील कर देंगे अच्छे से सील करना है क्योंकि आजकल कुरियर में चोरियाँ बहुत बढ़ गई हैं सेलो टेप को काट लेंगे फिर एनवलप पर हम एड्रेस स्लिप लगा देंगे एड्रेस स्लिप को सही से सेट करने के बाद हम उस पर भी टेप लगा देंगे पबजी फिंगर स्लीव्स आजकल ट्रेंडिंग हॉट आइटम है जो लोग भी की मोबाइल गेमिंग करते हैं तो टच सेंसिटिविटी बहुत बढ़ जाती है जिससे कि गेमिंग और शूटिंग अच्छा होता है तो उससे स्कोर ज़्यादा कर सकते हैं प्लेयर्स गलत के पीछे की तरफ भी हम सेलोटेप लगा देंगे ताकि ये अच्छे से सील हो जाए तो रेडी हो गया गैस हमारा पैकेज और कुरियर एक्सिक्यूटिव के लिए वेट करेंगे कि वो आए और हमारा पैकेज पिकअप कर ले ऐसे ही दूसरे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए किमतियारी को और लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा thank you very much have a good day जय हिंद